हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में हेल्थ कंसल्टेंट में आज सीबीसी का हम टोटल रिव्यू करेंगे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सीबीसी का रिव्यू सीबीसी का डिटेल स्टडी पूछा था दोस्तों उस बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे कि सीबीसी के कंटेंट्स क्या है जैसे कि डब्ल्यू है एच है प्लेटलेट्स हैं डब्ल्यू में ल्यूकोसाइट्स हैं granulocytes uh, granulocyte, lymphocytes neutrophil basophil eosinophils और सी uh, के ही कंटेंट में M C V mean corpuscular volume ऐसे जो कंटेंट है दोस्तों इनका हमें डिटेल स्टडी आज थोड़ा करना है कि क्या बढ़े तो क्या होगा वायरल इन्फेक्शन कब कहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब कहेंगे दोस्तों और फीवर uh, की कंडीशन में प्लेटलेट्स की कंडीशन क्या होती है एनीमिया कैसे डायग्नोस करेंगे और एनीमिया जो है माइक्रोसाइटिक है क्या माइक्रोसाइटिक है या उसमें ल्यूकोमिया की कोई प्रॉब्लम है ये सभी चीज़ें हम थोड़े थोड़े मात्रा में आज स्टडी करेंगे दोस्तों अगर डब्ल्यू दोस्तों किसी चीज़ में अगर डब्ल्यू बड़े हैं किसी पेशेंट में तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन है सी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट ये हम ब्लड के ज़रिए करते हैं दोस्तों अगर सी में डब्ल्यू बड़े हुए हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डेफिनेटली डेफिनेटली इन्फेक्शन तो है ही वो बैक्टेरियल इन्फेक्शन है अगर डब्ल्यू कम होंगे तो उसे वायरल इन्फेक्शन हम समझ सकते हैं दोस्तों इतनी बात याद रखिए डब्ल्यू बड़े होंगे तो बैक्टीरियल और कम होंगे तो वायरल इन्फेक्शन उसे हम समझ सकते हैं दोस्तों बाद में हम बात करते हैं एच की अगर एच कम हो तो हम उसे एनीमिया ग्रहित कर सकते हैं बारह से या ग्यारह से कम अगर एच हो तो उसे हम एनीमिया ग्रहित कर सकते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स अगर डेढ़ लाख से कम हो तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं अगर एक लाख से कम हो तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थोड़ा सा वहाँ पे हमें उसका केयर करना है अगर वो पचास हज़ार के नीचे अगर प्लेटलेट जाते हैं तो वो इमरजेंसी कंडीशन वहाँ पे स्टार्ट होती है दोस्तों तो उसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों M C V mean corpuscular volume जो है उसकी नॉर्मल रेंज जो है अस्सी से हंड्रेड होती है दोस्तों अगर वो हंड्रेड के ऊपर चला जाए तो वहाँ पे megaloblastic anaemia pernicious anaemia vitamin B twelve anaemia वहाँ पे हमें दिखता है दोस्तों तो उसका हमें ट्रीटमेंट वहाँ पे करना पड़ता है दोस्तों जिस हिसाब का इन्फेक्शन है उस हिसाब का हमें ट्रीटमेंट करना है अगर डब्ल्यू बड़े हैं फीवर है तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइफाइड का हो सकता है डब्ल्यू कम है और फीवर है और पिने भी है प्लेटलेट भी कम है तो मलेरिया या डेंगू हो सकता है तो उस हिसाब से हमें आगे का उसका जो है आगे का टेस्ट करना पड़ता है मे बी डेंगू टेस्ट और maybe malaria rapid malaria test वहाँ पे हम कर सकते हैं दोस्तों दूसरे इन्फेक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे रोल आउट कर कर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ये भी कम हो तो कुछ वो एनीमिया जो है वो किस प्रकार का एनीमिया है उसको हमें रोल आउट करके वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना है डब्ल्यू अगर पड़े हो तो अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक्स हमें वहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों अगर मलेरिया या डेंगू है तो एंटीबायोटिक का वहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं रहता है और एंटीवायरल भी वहाँ पे देने की गरज नहीं पड़ती खाली फ्लूड हाइड्रेशन वहाँ पे हमें देना होता है दोस्तों तो इसीलिए सीबीसी का जो रिपोर्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है दोस्तों एंटीबायोटिक एंटीवायरल एंटी इन्फेक्शंस और mean corpuscular volume anaemia megaloblastic anaemia ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें जो है इन सीबीसी के ऊपर समझते हैं और इसका ट्रीटमेंट हमें इस हिसाब से करना पड़ता है दोस्तों होप दोस्तों ये जानकारी आपके काम में आएगी थैंक यू थैंक यू